саламатсыздарбы урматтуу фермерлер бүгүнкү биздин видео сабагыбыз айыл чарба малдарын тойыттандыру үчүн үй шартында силос даярдоо технологиясын үйрөтүү тоюп деп малдарды тоюттандыруу үчүн колдонулуучу сиңимдүү азыктарды атайбыз негизинен тойттар тоют өсүмдүктөрүнөн жана минералдардан алынган азыктар болуп эсептелинет фермерлер шартына жараша тала чөбү саман беде жана жүгөрүнүн паясын кышкы мезгилинде тоюттандыруу үчүн камдашат тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин фермерлер көз өлчөө менен бир тектүү тоютту колдонуп багып жаткандыгы өкүнүчтүү тоют нормасын көз ченем менен бергендиги кесек тоют берүү менен чектелгендиги тирүүлө салмагы жашы жынысы сүт берүү өлчөмүн эске алынбай тоют берүүсү ар бир фермер өзүнүн колунда бар тоюттарды эске алып тоют нормасын иштеп чыгат тоют нормасы деген малдардын жашоосуна физиологиялык муктаждыгын жана дени сак болушун камсыздоочу азыктар бул азыктар малдардын жаш курагына жана жыныстык өзгөчөлүгүн эске алуу менен түзүлөт бул тоют азыктары кесек тоют деп атайбыз ал эми чыктуу тоюттардан село жана сенаж даярдоону бүгүнкү күндө биздин фермерлер даярдабай калды Ушон кесепетинен малдардан алынуучу азықтар сүт, эт, кошумча салмақ жана күгө келүү циклынын бузулгандыгын баардыгыбызга белгилүү. Эгерде сиздин бағып жатқан уюңуздун салмаға 500 кг түссі бір күндө 10 литрди беріп жатса, анда сіз төмендегі тойытты 3-4 жолу бөліп бериңиз. Тала чөбү 7 кг, силос 20 кг, комикорм 2 кг, саман 5 кг жалпы 11 тоюд бердігі түзет. Ерімізді малдарды силос менен тоюттандыруудагы артықшылықтары. бир суткада 500 грамм тірілі салмақтан 800 граммга көбөйөт малдын физиологиялык абалы туруктуу олып, күгө келүү мезгили өзгөрбөйт боз малдардын музоосунун өніп өсүүсүнө оң таасирин берет ошондуктан бүгүнкү биздин видео сабагыбыз үй шартында силоз даярдоо жана тоюттандырууга арналган силос абасыз мекиндикте даярдалган жашыл массадагы тоют ал эми бул тоютта баардык керектүү азыктар жана витаминдер сакталат бул илимий негизделген силос негизинен жүгөрү өсүмдүктөрүнөн даярдалат силостоо мезгили дүмбүл убагы ал эми силостоо үчүн атайын комбайн орот жүгөрүнүн сөңгөк жалбырактары үч беш сантиметрден чоң эмес өлчөмдө майдаланат 1 килограмм сапаттуу селосының құрамында 0,20 тойды бердің түзет. Сенгемді протеин 14 мг, кальций 1,5, фосфор 0,5 жана каратин 15 миллиграммды түзіш керек. Ал қычқылды олығы 4 2 ден нымды олығы 70-75% пайызды түзі зарыл. Бүгін біз э, мына жүгір таласына келдік. Э, силос үчүн даярдал эгилген атайын бул жүгөрү ала тоо гибритиндеги э, жүз он күндүк э, жүгөрү эгилген күнү бешинчи май бүгүнкү күндө бул жүгөрү өсүлүп жетилип атайын оруу мезгилине келген буга чейин бул жүгөрүнү эки жолу сугарылган эки жүз элүү килограммдан гектарына кармамид берилген Э, азыркы ушул мезгилде бул бул жерде алты гектар аянтка эгилип э, жүз отуз жүз кырк э, тонна жашыл массаны алууну күтүлүүдө селосу үчүн даярдалуучу жүгөрүнүн уруу мезгилин аныктоо үчүн биз атайын талаага келип жүгөрүнүн дүмбүлүнүн атайын жулуп алып ичиндеги данын сыгып көргөндө сүт чачырайт бул ушул биздин жүгөрүнүн э, селоучүн даярдоо үчүн мезгил келгенин биз билсек болот жүгөрү силосубуз атайын э, техника менен урулгандан кийин биз бул жерде көрүп турабыз э, жүгөрүнүн жашыл массасы үч беш сантиметрден кыркылган бул туура биздин технология туура келет андан сырткары бул жашыл массада жетимиш жетимиш беш пайыз нымдуулукта экенин биз көрүп турабыз э, бул биздин ошол э, даярдалып аткан селостун сапатына чоң таасирин тийгизет талаадагы жүгөрүбүздү атайын комбайндын жардамы менен оруп майдалап селосто даярдай турган траншеябызга ташыйбыз селосто үчүн атайын даярдалган траншеянын капталынан полиэтилен пленкасы менен жабылат алып келинген жашыл массаны биз траншеянын ичине төшөйбүз атайын техника менен биз трамовкалайбыз. жашыл массаны жыйырма беш отуз сантиметр катмар катмарынан кийин биз атайын туз менен себебиз силостун сапаты тегиз жана жакшы ныктоого трамбовкалоого көз каранды тегиз ныкталбаган силос бул сапатсыз силос болот себеби андагы аба толук чыкпай калат ошондуктан чоң кастамандуу 100 салмактуу техникаларды колдонуу керек даяр болгон силос алтын түстүү болуп өзүнүн өзгөчөлүк спецификалык жыты болот э, эгерде биз силосту жыттап көргөндө туздалган бадыраң же болбосо туздалган капустанын жытын келип турат э, даярдалган силосто уйлар үчүн жакшы жейиштүү сиңимдүү өзүнө бүт азыктарды сактаган э, чыктуу тоет болуп саналат эгерде сіз үй артында силос даярдайм десеңиз төмөндөгү қадамдарды аткарыңыз Бірінші қадам силос чуңкурчанын ордын аныктаңыз Екінші қадам. чуңкурчаны қазып, бетондоп же пленка менен төшөңүз үчүнчү қадам. Ең түбүнө 20 сантиметрден кем эмес саман төшөңүз Төртінші қадам. дүмбүл учурунда ооруп алынган жүгөрүнү үч беш сантиметр өлчөмүндө атайын майдалагычтар менен кыркыңыз бешинчи кадам жыйырма беш отуз сантиметр кыркылган жашыл массаны чуңкурчага тегиз төшөңүз алтынчы кадам биринчи катмарга бир килограмм өлчөмүндөгү тузду чачыңыз жетинчи кадам трамбовкалоо тыгыздоо ныктоо кол менен тегиз ныктап чыгуу зарыл 8-ші қадам. Қачан чұңқұрша толық балық жон формасына келгенше, қайрандан саман төшіп, 4-5 қатмар қайры-қайры қайталуға талапқа лайық. чуңкурдун үстіне саман төшіп, ауа кірбегенде абалда пленка менен жабыңыз 25-30 см менен чуңкурчанын топырақ менен жабыңыз Севастой үшін даярдалган чуңкурчанын көлемі ұзыны 2 метр турасы 1,5 метр, тереңдігі 1,5 метр болуусузарыл. Бұл чоңгурча 4,5 метр кубты түзөт. Тажиребі көрсөткөндөй, 1 метр куб аянтқа 500 кг жашыл масса даярдалат. Же болбосо биздин чоңгурчага 2,5 тонна силос даярдалат. Урматтуу фермерлер, біз сіздерге айыл чарба малдарын тойттандыруыда үй шартында силос дайырды технологиясын видео сабак аркылуу жеткирдик. Бул технологияны колдонуп, өз чарбаңызда арбын ет сүт өндүрүп үй бүлөлүк кирешеңиздер көбөйтөт деп ишенебиз